Abu Davud Şerif'te gelip Ayşe radıyallahu anh'a enevizdin. Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve қал kal. Bunday rivayette de İklafu minen amel ma tutiqun. Құдіретіңер, күшіңер жеткенше, ошо амалды жоопкершілігіңерге алғыла. Аша қылба қыла дейді да. Так. Фа инналлах ла ямал хатта тамаллу Алла Таала жадабайды, тажабайды. Сіздер өзіңер тажап қалмайынша. Фа инна ахаббул а'мал илалла адваму уа инқалла анткени алла тағалаға ең сүйкімді амал ең жағымды амал аз болса дағы дайым уланып тұрған амал дайыма болып тұрған аз болса дағы ошол амал сүйкімдірек да алла тағалағачы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың бағытынан жолдомолорунан насааттарынан байқасақ болады бенделерге ибадат кылуучуларга не деген бі биада жамиел хукук бардық укуктарды аткарууга буйруганда бир укукту аткарып кете берип бунусун таштап койгон бул укукту аткарып кете берип бунусун тебелеп койгон ал болбойт ал бала чакам деп кете берип ата энесин таштап койгон ата эне деп кете берип бала чакасын таштап койгон намаз деп кете берип дин деп даават деп кете берип үй бүлө тиричиликти таштап койгон тиричилик дүйнөнүн аркасынан кууп ибадат дааватты таштап койгон э болбойт ортолук бизди хайры уммат деп коет алла айткан куранда хайры уммат деп айткан васат орто пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бизге дин алып келген туугандар адал ырыскы издеген дагы бизде ибадат буну билип алыңыз уйку дагы альхамдулилля ибадат демек пайгамбарыбыз жолдомолоруна маалым болот укук бирөөнү кылып экинчисин таштап койгон болбойт андай кылбаш керек баардыгын тегиз азыраак болсо дагы тез тегиз алып кетиш керек экен да азыраак буга да буга да буга да буга көп берип мына үчөөнүкүн тебелеп койгон болбойт экен да же бунукун берип туруп мынаныкын тебелеп койгон болбойт экен да буга бир саат бердиңиз мыналарга төрт саат жок жок жок жок баарын тегиз эле бериңиз азыраактан эле бериңиз азыраактан эле бериңиз риваяттарда келет бир адам үйлөнгөн эмес да аял бала чаканын түйшүгү башында жок көп ибадат кылат макулбу ал эми бир адам аял бала чакасы бар башында түйшүгү бар алда адалдан багыш керек аларды бул азыраак ибадат кылат бирок көп ибадат кылганга караганда башы бош бунун ибадаты жогору экен да сообу да көбүрөөк экен да да көбүрөөк ә, анткени бул ошончо машақат беш баланы багышым керек өзүмдү аялымды багышым керек деп дагы намазды каза кылбай зикир дуа куранды каза кылбай мечиттен кол үзбөй охо бунун курбанчылыгы көп а бунун эмне курбанчылыгы бар э абу дауд шарифте келет айша радиаллаху анха энебизден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөттү дейт усман ибн мадунга анан айткан арагбатан ан сүннати эй менин сүннөтүмдөн эмне жүздү үйрөсүңбү деди ал көп ибадат кылат эле да факал усман айтты ла валлахи я расулалла валакин сүннатак атлук жок антип жүз үйрөйүн сиздин сүннөтүңүздө сиздин сүннөтүңүзгө мен кызыгуум талабым ушул да факала пайгамбарыбыз айтты инни анамы ва усалли мен түндө уктаймын дагы намаз да окуймун ва асумму ва офтер орозда кармайм оозда качам аялдарга үйлөнөмүн фаттакилля я усман эй усман алладан корккун деди бул усман ибн аффан пайгамбарыбыздын күйөө баласы эмес башка усман бул усман ибн мазун деген билип ал сенин үй бүлөңдүн акысы бар сенин мойнуңда биз дагы билип алайлы таксыр эй биздин тууган өз өзіне ибадат өз өзіне эле орозо намаз уруп кете бербей токто аялыңыздың сізде ақысы бар бала чакаңыздын сиздин мойнуңузда акысы бар қандай намаздың укук пенденин ал жақта да укук укуктар бар е конок келип калды қонақтың дагы сенің мойныңда ақысы бар дейт ал менен сүйлөшпөй уақытым жоқ неге ибадат тоқта аға көңүл буруп қой чай қойып қой денсаулық сұрап қой әлбетте о бір жоқ нәрсені гәп шап қылып отыра берме сен сөйлеп жоқ бирок аларга көңіл буруп қош келіпсіз деп қолдан келсе кішкене чай беріп уақыт ата енесі бала шақаларын іштерін сұрап қойып анан али қонақтың да ақысы бар айтты сен өзіңді нәпсіңе дағы өзіңнің ақың бар дейді андай нәпсіні андай эле қыла бербе дейді да таң атқы шақты құран оқып күндізі ораза қарматып қайра құран оқып жоқ пайғамбарымыз айтты құм деді айтты тұр деді «Ә, фаафтер аузың аш деді уасалли уанам намазды оқы ұқта дағы барлығын қыл деді абдулла ибн амир ибн ас радиаллаху анхума эмне үшін біз бізге үлгі тақсыр бір нәрсені біле ол ушул дин екен деп ұрып кете бермең бұл жақтан дінде фасалу ахла дикр ин кунтум ла таламун білмейсіз бе алымдардан сұраңыз тақсыр білсеңіз альхамдулилля бірақ білбесеңіз сөзсіз алымдардан сұраңыз құранда алла тағала айтып жатады ахли әхлі зикр деген құштардан сұрап құранда не деген хадистен не деген аны біліп анан өз жашооңузга алып кетіңіз да бир нерсени кармап шаз риваят деп коет же болбосо бир мункар же заиф риваят деп коебуз ошону кармап урган бойдон кетип мына жакта жүз хадисти таштап бір хадис бар екен алдағы ол бир сахабага эле өзгөчө экен баардык үммөткө ал айтылып алыптыр баардык үммөткө мына айтылып турса ушуну кармаган бойдон уруп кетип атат түшүнүш керек да абдулла ибн амир ибн ас радиаллаху анхума айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар жетти да inni aqul wallahi la asumanna nahar ولا أقومن الليل ما عشت أي مدة حياتي كلها бұл ант ішкен екен болды түні бойы мен енді бұдан кейін ұйықтамай намаз оқып шығамын дайым ораза қармаймын деп пайғамбарымыз осы хабар жетіп қалып тұр дейді пайғамбарымыз айтты келіп сен айттың үш сөзді деді ова дедім қулту ата енем сізге құрбан болсын мен үшін айттым деп ал ойлаған жоқ пайғамбарымыз ем қандай жолдама береді ибадат та е таң атжақта намаз оқып шықсаң жаман ба күндіз дайыма ораза тұтсаң жаман ба жақсы пайғамбарымыз айтты лә тастати андай қыла алмайсың деді аз бір екі күн қылышы мүмкін бір, бір жұма қылышы мүмкін андай қыла алмайсың деді фақум вафтир а андай қылма деді сен дағы құм ауыз ашқын деді уанам уақум сен ұқта дағы тұр дағы деді уасум бір айда үш күн ораза қармабайсыңбы деді үш ораза қармақ қой бір айда үш күн ораза қармап қой барды өзі қармай аламыз бір айда үш күн иә әрбір аял деле кармай алат эркек деле кармай алат бийликтеги адам деле жумушчу деле алтынчы базар күн деле кармап койсоң болот иә ушунчалык жумуш күндүзү көп болсо дем алыш бар алтынчы бир айда пайгамбарыбыз айтты эмне деди үч күн кармап кой деди анткени жакшылык оңго жүрөт деди үч күнүң оңго жүргөндө отуз күн орозо тутканда алла сооп бере берет сага сен вообще кыжалат болбо бул жагы وَذَٰلِكَ مِسْلُ siyamı دَهْرِ Uşul ömür boyu oruza karmaganday olot dedi. E bu niye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisleri bunlar. <coughs> Kale Abdullah ibn Amr buna ayıttı. Fa inni utiyiku afdal min zalik ya Resulullah. Allah ne etsin budan daha göğürü yok dedim. Üç gün az bana dedi. Üç gün az dedi. Антия риуаят муслимде келет инни атику аксар мин залик бундан көбүрөөк күчүм жетет деди эле пайгамбарыбыз айтты макул анда фасум яуман ва яумайн бир күн ороза карма эки күн ач деди бир күн ороза эки күн ач бир күн ороза эки күн ач бир күн ороза эки күн ач алла айтты фа инни отику афзала мин залик алланын элчиси будан дагы күчүм жетет дагы көбүрөөк бербейсизби заданияны деп атат да пайғамбарымыз айтты боптыр деді фасум яуман уа афтер яуман анда бір күн ораза қармайсың бір күн ачасың бір күн қармайсың бір күн ачасың ушундай кагыл деді анан айтты фадалика сияму дауд алейхисалам аллаху акбар бұл дауд пайғамбардың оразасы деді бір күн ашып бір күн қармап бір күн ашып бір күн қармап кімнің оразасы дауд пайғамбардың падыша болған пайғамбар болған қанша алла тағалам байлық беріп билік берсе ошончолук ибадаттын газын басқан да бізде кичине эле ақша түсіп қалса бағымдат кетті анан кейін пешим кетті асыр кетті болуп атпайбы ақша көбейген сайын қолдан шығып кетіп атпайбы ибадаттардың баардыгы даватқа шығып атты эле нормально сайын эмне болду азыр айына шығып атам ақша көбөйдү эмне болду эки айда бир жолу шығып атам дагы акча көбөйдү эмне болду бир жылда бир жолу шығып атам биздики мындай болуп атат да мечитке бір жолу беш жолы келет эле уже төрт жолу келіп қалды ақша көбейді үш жолу келіп қалды дағы көбейді екі жолу вообще келбей қалды үйінде эле оқып қалды эми кылдым ошондой болсо эле мейли болчу акча көбөйдү эле багымдат кетти уктап калды эки үч күндөн кийин пешим каза болду асыр түк түк түк шайтан уруп койду минип алды каалаганда озуру колунда чап бул жак оң жака сол жака каалагандайча кудайым ушудан сактасын А өзі талап нематтың талабы көбейген сайын шүгірді көбейтіш керек шүгірді көбейткен қандай ибадатты көбейт деген сөз да ибадатты көбейтіш керек мартаба көтерілді ибадат Қанша алла тағала мартабаңызды көтерсеңіз ошончолук кичпейилдиген кичпейилдикти сиз көтөрө бериң текеберликти көтөрбөң кичпейилдикти Байлық байлык келип атабы берешендіруді күчөйтүңүз Айтқан кереги жоқ, тияка бияка кылып анча мынчаны мейли көрсөтсөңүз bir başka. Siz bilseniz Allah bilsem onu dedi. İbadat Türkçe. Meyli. Davut Aleyhisselam'a ne oldu? Davut Peygamber bir gün karma etele, bir gün aç etele. Bir gün karma etele, bir gün aç etele. Allah. Aytti buna Orozon'un en mıhtısı şun dedi. Peygamber Orozon'un en mıhtısı şun. Bir rivayette huva avdalı sıyam. Orozon'un en abzeli uşu dedi Peygamber En abzel orozda. Bundan ötken abzel çok oken de. Bir gün karma, bir gün aç. Bir gün karma, bir gün aç. ушул орозонун эң абзели мына абдалу анва сияма татаву нафил орозонун эң абзели деген мааниде да а так орозонун эң абзели алхамдулилля рамазан айда го нафил орозонун эң абзели ушундай абдулла ибн амр сахаба да бул ата бала сахаба абдулла ибн амр ибни ас разиаллаху анху айтты бұндан дағы көбірек қарамаймын да пайгамбарыбыз айтты ля бундан абзел жок деди мындан мыктыраагын сурады эле пайгамбарыбыз айтты мындан мыктыраагы жок деди точка деди буягы кала ибн умар ибн амр разиаллаху анху айтат ولأن أكون قبلت ثلاثة أيام التي قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي айтат ушу баягы башында эле бир айда үч эле күн карма дебеди беле ошону эле кабыл алып апмын да деп калды болду да эми маселе болот да ушул менин үй бүлө бала чакам баардык маалыман жакшыраак эле деди бир риваятта келет алам ухбар аннака нахар ва намаз дагы ошол айтылган экен пайгамбарга кабар жетти түнү бою намаз окуп чыгат экен да бул ошондойбу деди эле ооба деди андай болсо пайгамбарыбыз айтты фала тафал сум ва афтир нам ва кум сен орозуна карма дагы оозуңду ач дагы укта дагы туруп намаз оку дагы деди сенің денеңдің де саған ақысы бар деді так сенің көзіңдің дағы саған ақысы бар деді көзді ұқтатыш да керек екен ашып қоя беріп жүре бербей тура жүргенде мына таксисттер бар ғой немелерден ош бишкекке каттайды ғой келіп отырып кайра акча чыгып калса кете берет да анан көп авария көр билесиздер а адам өзүнө мен уйку көзүм ачык иштеп кофе бир нерселерди ичип кете берет экен да көзі ашық мұнымен нерв ұқтап қалған да кетті өзі емес пассажирлердің барлығын жоқ